bleeding. All we need is for you to heal our land. Cause we are, we are, we are, we are crying to you, Lord. All the kingdoms, the nations, the old ones, the young ones, we need is for you to heal our land. Kuna wakati tulikuwa tukipenda gazeti, siku hizi kilina happen kwa hii Nation Daily ni news standard. Rise of the infections, watu wanahama, bed sitters na lose couples to singles hii state sahii imewatenganisha, sahii ya kukosa affection, kukosa attention. Jukili ilikuwa anaweka at ease, sahii set apart. Loneliness inaogopesha kama news alert. Mango akioshago nizo miaka zake mingi ananihofia kuliko vile mimi namfikiria. Maisha yangu kwake ni precious, hadi ujuliza kana maintain social distance na demu wangu. Juzi landlord alikuja kuitisha kodi, nilibaki nimemfungia dirisha jusina sina make it worse akaniambia sina inspiration swali so ngwa roof daily niwe na someone to look up to god mimi ni muungwana na najua dhambi za adam ndo zilifanya mimi na hawa wengine tupitie haya mashine kazi tulisimamishwa kamsichana na kitabezi ya vijana maji ilikatwa kwa sisi wapangaji nyumba tuko 1 mita away kukufa na nikiona msee ule mumodeni ya tala na branch mashida zinaudhi kamgeni ya muvastei na hana mpanga kulive juu employees wengine wako live wengine waliambwa live but where do you go to say hajui culture ndo ungeambaa kuhusu sanii na ajui rege ndo rut za kutoma youth kwa mtaa mentality kama haujazaa hautajua the fruits of labor ndo mama mja mzito maternity uliza any youth na takuambia crime doesn't pay but tumbo kushiba ndo itakeep temptation away uliza any youth na takwambia age was nothing but a number wazee wakiandikwa kazi kwa vijana uliza any youth na takuambia sanitizer kukip hands clean haitawastop kudu dati work juu hapo ndo pesa iko waulize waulize so kijana jipange wale wanajia kutafuta ndo kulafiti usijihusishe na kule utafiti jihusishe na kule utafanya utafiti biashara wanza na wale wana mind their own business hata mahasta za watembeagi solo if they need company si kuna wale unukia mzuri jua moga na mageisha na kuna wale unuka jasho jua wanafanya kazi nika hiyo siku dunia ingeisha maisha ukuja na problems ndo we solve ndio solution wale wana fuel na diesel hawajui, sisi pia tuna train za pedal magari za moshi, tuko na matanzania mahali tunaona njia. Hapi kung'arisha, lakini haibadilishi kuwa choo. Yesu ndo anaweza kuwa your shepherd, but haimanishi wezi ni kondo. ila life kipiga hesabu utapata your history define your future, na mtu akikucho otherwise, jua hiyo ni Kiswahili. Kwa hivyo temporary challenges zinahitaji permanent solution. Kumbuka vile God alifanya Adam ku Eve, sisi pia tunanidi kuwa creative. how we it. all we need is for you to hold. Cause we are you, we are, we are crying to you.